película, película, no esta lo estaba, empieza el hornos, la putea, hacia arriba la y no puede correr más la más del Vamos, le digo Carrera, no a... va a dar Alfredo la pelota. Va a venir toma Carrera